أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها قال الإنسان ما لها يوم أجد تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها أجد يصوم الناس أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة راح تقرر العظيم شطورة